alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah qush boqish yoki baliq boqish uyda akvariumda shunga o'xshagan narsalar dinimizda ruxsat berilgan amallar sirasiga kiradi alloh subhanahu va taolo ba'zi bir hayvonlarga go'zallikni qaysi bir e, qushlarga chiroyli ovozni alloh taolo bergan ana shu chiroyli ovozidan yoki o'sha hayvonni yo qushni go'zalligidan manfaatlanishlikni alloh taolo mo'min musulmonlarga ruxsat qilgan alloh taolo qur'oni karimda alohida arof surasini o'ttiz ikkinchi oyatida bu borada aytadiki azu billahi mina shaytonir rojim qul man harrama zinatallohi allati akhrajahu liibadihi degan mashhur oyatda bandalari uchun halol qilib chiqarib qo'ygan pokiza rizqlarini demak e, kim u harom qiladigan deb alloh taolo e, haromga chiqardi deb qattiq tanbeh bergan demak alloh taolo mumkin qilgan ruxsat bergan halol qilgan narsani hech kimni haqqi yo'q harom deyishga ruxsat emas deyishga demak shundan o'simliklar boshqa hayvonlar umuman alloh taolo yaratgan narsalarning barchasini insonni manfaati uchun xizmat qiladigan bo'lsa u narsalarga zulm qilmasdan foydalanishdan dinimiz ruxsat beradi demak shundan hayvonni yo qushni yoki e, baliqni baliq kabi narsalarni xonadonimizda saqlashlik joiz bo'ladi endi bunda bir qancha shartlari bor ulardan biri o'sha boqadigan narsamizni e, qushimizni yo boshqa bo'lmasa balig'imizni faxr va kibrlanish ma'nosida qilishligimiz mutlaqo joiz emas bu harom bo'ladi bunda u ishimiz harom ya'ni faxrlanish va kibrlanish harom bo'ladi ikkinchisi o'sha boqadigan narsangizni o'yda boqqanda ularni ovqatini vaqtida qilish ularni parvarishlash ularni kasal qilmasdan tutish ularga zulm qilmaslik kabi ishlar bizni zimmamizdagi vazifamiz bo'ladi shunday shaklda shu shartlarda qilishimiz kerak bo'ladi uchinchisi o'sha qushni yoki hayvonni boqishlik sizni dunyoviy va uxroviy zarur amallaringizdan to'sib qo'ymasligi kerak bu ruxsat e, berilgan shartlaridan bittasi ya'ni shunaqa bo'lsa demak hayvonni qushni boqishlik ruxsat bo'ladi endi bunga yana dalil bor payg'ambar alayhissalotu vassalomni davrlarida e, bo'lgan bir voqea bor Э, mashhur sahobiy anas ibn malik roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambar alayhissalotu vassalom e, yam xulqlari go'zal edi meni bir e, emikdosh ukam bor edi e, oti umar edi umar lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha kichkina ukamni erkalatib arablarda erkalatishda ishlatiladigan so'z umar kalimasini umayr deb ishlatiladi umayr degani kichkina umarcha degan ma'noda umayr deb erkalatardilar umayrda bir qushchasi bo'lardi o'sha nug'ayr deb ataladigan bir chumchuqday keladigan tumshug'i qizil bir qushlar bo'lardi o'sha qushlarini o'ynardi haligi bola umayr shunda payg'ambar alayhissalom har zamon bizni uyga kelsalar haligi mani ukamni erkalatib ey umayr nug'ayr nug'ayr nima qildi deb so'raydilar so'rardilar erkalatish ma'nosida ya'ni o'sha tumshug'i qizil qushcha nima qildi degan ma'noda so'rardilar ana shundan demak E, qush boqish joizligi ruxsat bo'laveradi endi o'sha ruxsat berganda yuqoridagi holat uni och qoldirishdan unga zulm qilishdan va u tufayli boshqa zarur narsalardan demak inson band bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi chunki mabodo biror bir hayvonni qushni e, zulm qilib qafasga qamab keyin uni ochlikdan o'ldirib qo'yilsa alloh asrasin u tufayli do'zaxiy bo'lib qolish narsa emas hadisda payg'ambar alayhissalom hadislari bor uzzibat imraatun fi hirratin habasatha famatat ju'an bir ayol bir mushuk tufayli azobga tortildi nima uchun u o'sha mushukni bir joyga qamab qo'ydi ovqat bermadi va o'sha yerda ochlikdan o'ldi ana shu tufayli u do'zaxiy bo'ldi deganlar demak umumiy hayvonlar ham xuddi shunga kiradi vallohu taala alam bisavob